হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পৰা এই চেনেলটোত এটা নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই চেনেলটোত মই ইতিমধ্যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আজিৰ পৰা সেই ভিডিঅ'সমূহৰ লগতে কিছুমান এনেকুৱা ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিবোৰ ভিডিঅ'ই আপোনালোকৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সহায় কৰিব তেন্তে বহু কথা নকৈ কেৱল আপোনালোকৰ সহযোগিতা আৰু মৰম বিচাৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম ইউনিটছ মেজাৰমেণ্ট এণ্ড এৰ'ৰ্ছ এই চেপ্টাৰটোৰ কেইটামান প্ৰশ্ন যিবোৰ বিগত বৰ্ষসমূহত staff selection commission com common graduate level exam আৰু ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড এনেধৰণৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাকত আহিছিল তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই লৈছোঁ identify the unit of measure measuring intensity of sound শব্দৰ তীব্ৰতা জুখিবলৈ কোনটো একক ব্যৱহাৰ কৰা হয় বন্ধুসকল অসমীয়াত এইখিনি শিকাতকৈ ইংৰাজী শিকাটো বেছি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমি যদি ষ্টেট লেভেল পৰীক্ষা দিওঁ তাতো ইংৰাজী প্ৰশ্ন পাই যাম আৰু যদি চেণ্ট্ৰেল লেভেল ইণ্টাৰভিউবিলাকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিওঁ তেতিয়াও আমি ইংলিছত পাই যাম গতিকে আমি এনেকুৱা এটা কমন লেংগুৱেজত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে যিটো আমাৰ ষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল দুয়োটাৰ কাৰণে কামত আহে আমি অসমীয়াটো জানিব লাগিব হয় কিন্তু অসমীয়াটো জনাৰ লগতে ইংৰাজীটো যদি জানো তেতিয়াহ'লে বেছি সুবিধা হ'ব গতিকে মই দেৰি নকৰি প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছিল নটছ এম্পেয়াৰ কেণ্ডেলা আৰু ডেচিবেল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ডেচিবেল তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো what is the unit of physical quantity momentum এই প্ৰশ্নটো আহিছিল আপোনালোকে কাষতেই কোন চনত আহিছিল এইটো দেখা পাই যাব S S C ten plus two যিটো লেভেল আছে টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনৰ প্ৰশ্নটো তাত আহিছিল what is the unit of physical quantity momentum মোমেণ্টামৰ একক কি তো মোমেণ্টামৰ একক বুলি ক'বলৈ যাওঁতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব newton second question number three frequency is measured in কম্পনাংক কিহত জোখা হয় কম্পনাংক জোখা হয় কিহত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল হাৰ্ডছ তাৰমানে কম্পনাংকৰ একক কি সেইটো হ'ব পাৰে প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটো কাষতে দিয়া আছে কেতিয়া আহিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন what is measured in hertz B P S C প্ৰিলিমিনেৰীত টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছিল টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামত টু প্ৰশ্নটো একেটাই প্ৰশ্ন কিন্তু প্ৰশ্নটোত অলপ সলনি কৰি দিছে আৰু উত্তৰটো কি হ'ব what is we what is measured in hertz কি জোখা হয় ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অৰ্থাৎ কম্পনাংক জোখা হয় অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ তাৰমানে একেটাই প্ৰশ্ন দুবাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে সুধিছে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন which of the following physical quantity has the same unit as that of pressure pressure মানে আমি জানো চাপ চাপৰ এককৰ নিচিনা একেই একক থকা কোনটো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত হয় ক'বলৈ কৈছে which of the following physical quantity has the same unit as that of pressure আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল stress N D A two thousand ছেভেণ্টিনত আহিছিল question number six angstrom is a unit of option A wavelength option B energy option C frequency option D velocity অপশ্যনবোৰ মই কৈ নাযাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ৱেভ লেন্থ তাৰপিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন what is the unit pressure unit of pressure চাপৰ একক কি এতিয়া চাপৰ একক কি বুলি কওঁতে option A newton per square metre সেইটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ আৰু কেতিয়াবা এই প্ৰশ্নটোত উত্তৰ হিচাপে পাঁচকেল বুলিও দিব পাৰে নিউটন পাৰ স্কুৱেৰ মিটাৰক আমি পাঁচকেল বুলিও কওঁ গতিকে what is the unit of pressure যদি আপুনি জানে বা তুমি জানা যে এইটো পাঁচকেল হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত পাঁচকেলটো নাই গতিকে গণ্ডগোল লাগি যাব পাৰে পাঁচকেলৰ আন এটা একক কি ধৰিব পাৰি নিউটন পাৰ স্কুৱেৰ মিটাৰ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো option A question number eight the unit of pressure is এইবাৰ আহিল the unit of pressure is এইবাৰ কি দিছে kilogram per square centimetre kilogram per centimetre kilogram per millimetre none of this তাৰমানে আমি গম পাইছিলোঁ যে নিউটন পাৰ স্কুৱেৰ মিটাৰটো হ'ল কাৰ চাপৰ একক গতিকে ইয়াত তিনি চাৰিটা উত্তৰ চাৰিটা তিনিটা উত্তৰ কি হয় নহয় বুলি শুদ্ধ উত্তৰ লিখিব লাগিব মানে অপশ্যন ডিটোক টিক কৰিব লাগিব Question number 9 Which of the following is not the unit of heat? Tapor ekok, a guitar vitorot. Eight in a sagitar vitorot, kuntu tapor ekok nohoi. Tapor ekok nohoi kuntu centigrade. Centigrade to tapor ekok nohoi. Option A to hobo kuddo. Which of the following quantity does not have unit? Etia, a postnotot murkin to olop honde hojai. কাৰণ ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে option A stress force strain pressure আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ষ্ট্ৰেছ বুলি দিয়া আছে এই উত্তৰটো মই ষ্ট্ৰেছ যিটো দিছে মোৰ কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনফিডেঞ্চ নাই চ' এই উত্তৰটো এবাৰ মই চাবলৈ অনুৰোধ জনাম এই প্ৰশ্নটো আহিছিল টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত বি পি এছ চিত প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামত তাৰপিছত আহি গ'ল question number eleven which of the following is the S I unit of temperature উষ্ণতাৰ এছ আই একক কি এইটো S S C ten plus two যিটো টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ প্ৰশ্ন আছিল তাত আহিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব S I unit of temperature is kelvin option A তাৰপিছত বাৰ number newton metre is the S I unit of which of the following physical quantity newton metre কোনটো ভৌতিক ৰাশিৰ একক তাৰপিছত এইটো প্ৰশ্ন আহিছিল S S C two thousand ছেভেণ্টিনত আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টৰ্ক আমি গাড়ী ক্ষেত্ৰত গাড়ীৰ পাৱাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া টৰ্ক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় হয়নে গতিকে টৰ্কৰ এছ আই এককটো কি এইটো নিউটন মিটাৰ বুলিও কোৱা হয় যেনেকৈ পাঁচকেলক নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ টৰ্কক কোৱা হয় newton metre newton into metre বুলি ক'ব পাৰি 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন which one of the following is the unit of force বলৰ একক কি তো বলৰ একক কি বুলি কওঁতে আমি সকলোৱে হয়তো জানোৱেই S S C ten plus two two thousand নাইণ্টিনত আহিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি নিউটন চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন light year is a unit of measurement of very large distance time interval in years amount of light received on earth in a year mass of atom আৰু সেই প্ৰশ্নটো N D A two thousand নাইনটিনত সোধা হৈছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভেৰি লাৰ্জ ডিষ্টেঞ্চ এইটো হ'ল measurement of very large distance ডিষ্টেঞ্চৰ বাবে কি কৰা হয় ইউনি লাইট ইয়াৰ একক হিচাপে লোৱা হয় মানে আলোকবৰ্ষ তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন light year is the unit of কি তাৰমানে আলোকবৰ্ষ কিহৰ একক সেইটো সুধিছে railway recruitment board two thousand নাইনটিনৰ এটা পৰীক্ষাত আহিছিল আৰু অপশ্যনবিলাক দিয়া আছিল চাৰিটা আৰু সেই শুদ্ধ অপশ্যনটো আছিল লেণ্ড দৈৰ্ঘ্যৰ একক হ'ল কি লাইট ইয়াৰ বা আলোকবৰ্ষ বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা হ'লেও আপোনালোকে শিকিব পাৰিব বা তোমালোকে শিকিব পাৰিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যিমান ভাল সঁহাৰি পোৱা যাব সিমানেই মই প্ৰেৰণা পাম আগন্তুক সময়ত অনাগত দিনত মই আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ইয়াতে সামৰিছোঁ